самый сильный ураган Ходят синим море корабли Может потому-то и понятно морякам Что такое океан любви Этим смелым парням И беда не беда Путеводная мальчиков, отважных летчиков и моряков. Бросайте девушки домашних мальчиков, не стоит им дарить свою любовь. Начертил на синем небе я тебя люблю, белым следом быстрый самолет. восьмым мартом девушку свою, Так как это сделает пилот Этим смелым парням И беда, не беда Пути водная им помогает звезда Любите девушки простых романтиков Отважных летчиков стариков, бросайте дедушки домашних мальчиков, не стоит им дарить свою любовь. Любите дедушки простых романтиков, отважных летчиков и моряков, бросайте девушки домашних мальчиков.